إلى الله أشكو اغترابي وحزني وطول الشجا وانقطاع التمني أنادي وتسبيق صوتي دموعي إلهي أغثني إلهي أغثني أتيتك وحدك لم يدر عبد بأني حزين وأني وأني أكتم عمن سواك اشتياقي أخبئ بوحي بيني وبين فإن جن ليلي ونام الأنام أناجيك سرا لتكشف عني ضعيف دليل فقير مقر بذنبي وسوئي وما كان مني لك الحمد أرجعت بالحزن نفسي إليك لك الحمد أن لم تدعني لك الحمد أكرمتني بالرجاء فجاهدت يأسي وأحسنت لك الحمد إن البلاء يا عطاء